Всем привет! Вы на канале Мистер Диняс. С вами Дин. Я продолжаю собирать замечательный набор Лего Майнкрафт. Так, у нас я собрала такое дерево. Прикольное, да? Так, крокодильчик. Итак, я, я не хотел э, слишком много серий сделать по этот набор. Я просто укрутил время и собрал половину набора. Нам осталось рельсы здесь будут и еще один этаж здесь сделаю. Все ровно. Поднять. С тех каракуса ракурса появился. Он может ходить. Он еще двигает. 0 писали, плюси. И я тоже. И ноги, и голова. Потому что крутится. Давай уже собирать. Эту деталь. Думаете, что будем ставить вверху деталь? Нет. Будем, мы должны перевернуть ее вверх а ножками. Вот так. Теперь мы ставим. Так, можно сюда дерево поставить, хотя дерево надо. Про звездные войны корабли не забой, Если вы смотрите это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Ну, если вы не хотите ставить сразу лайк, досмотрите до конца, если понравится, ставьте лайк, а если что-то хотите спросить у меня, пишите в комментариях. Э, не забывайте заглядывать на мой канал. Бас! Так что конструкция у меня, наверное, не выдержит. Надо укрепить сейчас. Я ну, неужели чем-то разваливаюсь? Короче, вот Сив, можно ему отцепить голову. И что надо делать? И поставлю ему нагрудник. Он может покорять небеса, покорять и падать. Еще у него в комплекте есть шлем, который можно надеть на голову и снова его поставить. Так, Все, это он не держится. Все я пошутил на твой, он держится. Так его надо покипить. У нас недопонимание с Майнкрафта и с, и с квадратом Майнкрафта. Если вы будете это деле, вы в достижении вы будете где-то вот так вот. Будем этим профессором Андреем деле. Нет. Я... Да. Придись такой все говоришь, что за фигня. И достанем меч ихний. Я! Ой, на крысе рубиться, убийца, ничего. Итак, Сиф уходит в путешествие призраков. Если нет, не уходит. Короче, давай не будем отказывать. Но после подсборки... Кстати, я здесь что-то заметил где-то... Это ТНТ. Сделал прикольно. Типу, шоу, шоу, шоу, и я, я стал такие руды. И если ты сможешь это видео, не поленись и подставь лайк. Послушай. Послушай это. А, мне, мне показалось. Сила, Ребят, это Короче, машина уже стала, а можем пособирать. Идите ко мне, детишки. Я реально чуть-чуть не обосрался от страха. заклепала.